E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o dobrador Buzeca e ele quer dar um aviso para vocês. Então, já, deram pra, já deu pra perceber que já tá na versão 2, né? Ah, vai! E o ID eu acho que ainda... Holy shit! Olha aqui, o ainda aqui em edição pra eu mostrar pra vocês. Ok. Tá bom. Ok, já estamos aqui na edição, né? Tudo isso? Na edição do nível e olha só isso tudo aqui. Uau! Nem meu PC de batata Olha só isso tudo aqui. Isso aqui é, é pesadaço mesmo. Ih, rapaz. É um nível daqueles que é meio que pesado até o PC explodir. Aqui, ó. É, para vocês entenderem um pouco, né, já tá óbvio, né, quando você for é, pesquisar o nível, né? É verdade. Então, o Spectex, né, que fez todo esse layout aqui e eu que fiz toda a decoração. Legal e bonito. Mas sabe no que que deu trabalho mesmo? Não sei. Um, dois, três e... Hello, motherfucker. É. Vocês já estão vendo do que que deu trabalho. Não. Até já tô deduzindo aqui. Ué? Então, é... Essa, essa daqui, a Yandere, até que deu muito trabalho. Tipo, deu muito trabalho. Sim. Usei um programa que facilita muito, né? Pra eu fazer esses tipos de coisa aí, né? <laughs> E essas facas eu queria deixar desse jeito mesmo, né? Eu podia <laughs> ter, podia ter copiado essa faca, só que aí ia chegar mais do que o limite. Ah, agora eu entendi! Mas. É, esse daí é o trabalho completo, né? É mesmo, é? Não. Dora, não sei se você se tiver assistido esse vídeo, tá? Foi mal, tá? Por ter colocado as informações erradas e essas coisas, tá? Porque eu percebi que tinha uma coisa errada nesse nível. Eu percebi que tinha alguma coisa errada. Porque isso daqui não pode ficar, tipo, desse jeito aqui, né? Só que isso daqui, ó, tá bem diferente. Só que isso daqui tá bem diferente. Isso daí tá aquele, aqueles outros blocos de fade, né? Nunca nem vi. E eu tive preguiça de tirar a decoração, então vai testar desse jeito, tá? Então tira essa parte aqui, tá? Tá bom. E olha, sério, voltando com isso aqui, só vou só pegar tudo aqui, né? Só vou só pegar todos, todas as tal peças. Eu sei que não é peça, mas eu queria falar peça mesmo. Você é burro? Olha isso aqui. 1641 objetos. What the f é, né? Deu trabalho. Só queria só avisar isso mesmo. Então, aproveitem a gameplay.